продвинуть блок. Для того, чтобы ваш блог постоянно рос в позициях выдачи, следует выполнять несколько простых правил, о которых мы вам расскажем. При выборе темы будущего поста зайдите на сервис WordStat Яндекс.ру и посмотрите, по каким ключевым запросам пользователи ищут нужную информацию. Выберите среднечастотные запросы с количеством запросов от 20 до 5000 в месяц. Можно также соединять несколько интересных запросов в одну тему. Важно обратить внимание на сам текст поста. Пишите тексты для людей, но не забывайте при этом про поисковые системы. Поставьте ключевые слова в заголовок поста и употребите их несколько раз в тексте. Длина текста может составлять от 500 до 3000 символов. Частота написания постов в блог тоже имеет важное значение. Чем чаще вы обновляете свой сайт, тем актуальнее считает его поисковая система и тем выше позиции вашего сайта. Создайте хорошую перелинковку в вашем блоге. Для этого проставляйте ссылки на ранее опубликованные посты, используя подобранные запросы. Это поможет не только хорошо ориентироваться пользователям на вашем сайте, но и поднимет траст сайта в глазах поисковых систем. Заведите сателлит блога в живом журнале и подружитесь с большим количеством людей. Публикуйте посты и ставьте ссылки на основной блог. Так вы существенно поднимете его посещаемость. С помощью бирж статей и ссылок увеличивайте количество внешних ссылок на свой блог. Однако помните, что сайты должны быть тематическими и авторитетными. Если ваши посты очень полезны людям, то другие блогеры будут также ссылаться на них. Это также поднимет авторитет вашего блога в глазах не только пользователей, но и поисковых систем. Заведите аккаунты в популярных соцсетях, обзаведитесь большим количеством друзей и постите туда анонсы ваших статей на основном блоге. Не стоит забывать, что блоги созданы для читателей, поэтому пишите именно для них.